Hello everyone, bonjour à tous. Il y a 75 ans aujourd'hui, des troupes canadiennes et un certain nombre de leurs alliés britanniques et américains débarquaient sur les plages de Dieppe. C'était un épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale, mais un qui s'est avéré essentiel. Aujourd'hui, nous nous rappelons ces Canadiens qui ont tant sacrifié lors du débarquement. Près de 5000 soldats canadiens ont pris d'assaut les plages de Dieppe lors d'une tentative d'établir une présence stratégique sur le continent pour les forces alliées. Ils ont fait preuve d'un immense courage, mais ont subi de lourdes pertes dans une attaque qui s'est conclue en tragédie. À peine 2200 soldats sont revenus en Angleterre, beaucoup d'entre eux étaient blessés, et près de 000 militaires ont été capturés et faits prisonniers de guerre 916 Canadiens sont morts au cours de l'opération. In Dieppe, what lasted mere hours amounted to the most devastating day for a Canadian battalion in the Second World War. But their immense sacrifice taught the Allies invaluable lessons, and two years later, they used those lessons to turn the tide of the Second World War on D Day. Today, we honor Canadians who gave their lives and the thousands of others who gave so much to change the course of history. On behalf of the Government of Canada, thank you to all our veterans for your courage, strength, and profound service. You have helped to bring us the peace and freedom we enjoy today. We will never forget your service and your sacrifices.